असलकम वरहमल वरक हाजरन कराम आज का हमारा मौजू है स्कीम थ्री की तबाही का जिम्मेदार कौन है ममरान इंतज़ामिया कमेटी या हुकूमत इसलिए कि पचास साल गुजरने के बावजूद भी ये स्कीम आबाद ना हो सकी पूरी तरह ये एक हैरान कन बात है जबकि कराची के 33 के बाद 45 सैतालीस तक की जो है स्कीमें आबाद हो गई और लोग रह रहे हैं मकान बना के तो आज हम इस पे बात करेंगे ये बहुत ही अहम मसला है मैं जब मैं ताउन सिंध प्रोविजनल कॉपरेटिव यूनियन के जारी होता था मैं उसका एडिटर था मैंने अपने तकरीबन हर इदारे में इस स्कीम के बारे में सवाल उठाया था उस जमाने में पानी बिजली गैस के जो मसाइल थे वो तो थे अब तो पानी का मसला मतलब भी हल हो गया है लोग कुछ आबाद हो गए लेकिन मेजॉरिटी जो है ज़्यादा लोग की वो नहीं है तो ये तश्वीशनाक बात है और लाखों मम्बरान जो है इसके मेम्बर हैं वो सब इसके तक परेशान है तो आज मैंने इस मौजू पर बात करने का को मुनासिब समझा लेकिन पहले मैं आपको इस स्कीम की बता दूं कि ये स्कीम क्यों बनाई गई थी और ये स्कीम है क्या जब हम इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे स्कीम तैतीस पुलिटिन कराची के शुमाल में वाक़ है और छब्बीस हजार एकड़ रकबा अराजी पर फैली हुई है इस स्कीम पर मुश्तमिल बहुत बड़ा रकबा सरकारी अराजी है ये स्कीम चौवन सेक्टरों में तकसीम की गई है जिसमें तमाम मकामी सहूलतें मस्कन शॉपिंग सेंटर तफरी तालीमी सहूलतों मसाजिद की तमीर और किसी हद तक घरेलू सनतों के प्लाट का भी इंतजाम किया गया है खास तौर पर सड़कों का निज़ाम इस तरह तैयार किया गया है कि गैर ज़रूरी और बरह रास्त ट्रैफिक रिहायशी इलाकों से नहीं गुजरेगी जहाँ तक जुमला मकामी ज़रूरियात का ताल्लुक है हर सेक्टर खुद कपील होगा मसला प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल मस्जिदें पार्क खेल के मैदान वगैरह हर सेक्टर में मौजूद होंगे हर सेक्टर का रकबा तकरीबन 150 का 175 एकड़ होगा हर सेक्टर में इमदाद बामी की अंजुमनों को ग्रुप की शक्ल में जगह दी गई है कहा जाता है कि हर सेक्टर की तफसील मनसूबा बंदी करते वक्त इमदाद बामी अंजुमनों की ज़रूरियात मालूम की गई थी इसी के मुताबिक तादाद और साइज में रिहायशी प्लाट रखे गए हैं इस स्कीम में प्लाटों की तादाद सत्तर हजार होगी जिनमें से बेशतर 120 गज तो 240 गज के होंगे इस तरह कम आमदनी वाले ग्रुपों की जरूरियात पूरी हो सकेंगी इस स्कीम के आबादकारी आबादी जो है दस लाख के करीब होगी तकरीबन तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 145 प्राइमरी स्कूल पचहत्तर हाई स्कूल और पांच कॉलेज की गुंजाइश रखी गई है और तो इसके साथ साथ अस्पताल क्लिनिकों स्टेडियम मस्जिदों पार्कों खेल के मैदानों के लिए खसूसी तौर पर प्लास मख्त किए गए हैं इस स्कीम के मुताबिक तरक्याती कामों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है बैरूनी तरक्याती काम और अंदरूनी तरक्याती काम यह के डी ए की जेर तकमील स्कीम है पाँच गुना बड़ी है इस कदर वसी इलाके के बाकायदा मरबूत तरक्यात के लिए तरक्याती काम मुख्तलिफ मरहों में मरहलों में किया जाएगा बड़ी बड़ी सड़कें जो 150 से 200 फीट तक चौड़ी होंगी तकरीबन 100 मील लंबी होंगी सेक्टरों के माबेन अंदरूनी सड़कें होंगी उन बड़ी सड़कों के अलावा इस स्कीम में रोजाना 40 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होगी और गंदे पानी के निकासी 26 मिलियन यूमिया होगी स्कीम के बैरूनी तरक्यात तक काम मसलन बड़ी सड़कों की तामीर बरसाती पानी के नाले आप रसानी और निकासी आपकी की पाइपलाइनें बिछाने का काम इमदाद बहमी के अंजुमनों की तरफ से डिपॉजिट वर्क के तौर पर अंजाम दे रहा है अब इसकी नुमाया खसूसियात बयान करता हूँ स्कीम का मजमू रकबा छब्बीस हजार एकड़ रिहायशी इलाका सत्तर हजार एकड़ प्लाट की तादाद है सत्तर तालीमी प्लाट पैंतीस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए दो सौ ग्यारह एकड़ सनती इलाका आठ सौ तिरासी एकड़ तजारती मकासद के लिए एक चौदह सौ एकड़ बड़ी बड़ी सड़कें सौ मील पानी की मांग 40 M D M B D निकासी आप 26 एम बी डी खबरस्तानों की जमीन 226 एकड़ इमदाद बाहमी के अंजमानों को अलर्ट शुदा जमीन 5000 एकड़ इमदाद बाहमी के अंजमानों की तादाद 150 निजी अराजी हजार पाँच सौ तिरहत्तर अब तो शायद मजीद अब वो शायद इजाफा हो गया है प्लाट में इस स्कीम का बाकायदा ऐलान 22 सितंबर 1971 को एक नोटिफिकेशन के जरिए किया गया और इस बात का भी ऐलान किया गया कि इमदाद बामी की अंजनों को हर सेक्टर में ग्रुपों की शक्ल में ज़मीन अलाट की जाएगी इस ऐलान के बाद तकरीबन तीन सौ ग्यारह इमदाद बहमी की रिहायशी अंजुमन ने दरखास्त दी थी ये उन्नीस सौ इकहत्तर की बात है अंजुमन ने दरखास्त जिनमें से एक सौ तीस अंजुमन को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जमीन अलाट की और बकाया अंजुमन ने निजी तौर पर प्राइवेट जमीन खरीदी अब अब मैं आपके मालूम के लिए जो 130 सोसाइटीज को जमीन अलाट की गई किसको कितनी है किसी को तो पता ही नहीं होगा कि उनके बराबर जो सोसाइटी है उसको कितनी जमीन मिली होगी तो आपके मालूम के लिए मैं ये चीज का इजाफा कर रहा हूँ सेक्टर दो ए में मदीना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 20 एकड़ जमीन गुलबर्ग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 40 एकड़ जमीन गुलजार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 20 एकड़ जमीन Pakistan state oil cooperative housing employees cooperative housing society को 20 एकड़ जमीन Bantva Memon cooperative housing society को 40 एकड़ जमीन यानी एक सेटलर में कितनी सोसाइटी को जमीन मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ तो टू ए में पांच सोसाइटियों को जमीन अलाट होगी अब आइए three A Quetta town cooperative housing society तीन सौ चौरासी एकड़ Pak audit employees cooperative housing society को बीस एकड़ Aligarh Muslim University old boys housing society को 80 एकड़ Karachi college teacher employees cooperative housing society को 40 एकड़ दिल्ली हकीमान ये तीन ए में दो सोसाइटी हैं और पांच ए में अलीगढ़ कराची दिल्ली हकीमान बिजनू सहाफी तो देजी हकम हकीमान को तीस बिजनूर को पच्चीस सहाफी को बाईस एकड़ जमीन अलाट हुई अब आइए six A Sindh secretariat employees cooperative housing society को 18 एकड़ अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 50 एकड़ अरीशा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 25 एकड़ Saddar cooperative market cooperative housing society को 25 एकड़ करीम भाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 21 एकड़ जमीन अलाट हुई sector seven A Sindh secretariat employees cooperative housing society को 32 एकड़ Vanthali Memon cooperative housing society को 40 एकड़ मीरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 100 एकड़ Ajmer Moinia cooperative housing society को 25 एकड़ जमीन अलाट हुई है जनाब state bank of Pakistan employees cooperative housing society को 20 एकड़ Al Habib cooperative housing society को 40 एकड़ Gondal Memon cooperative housing society को 25 एकड़ 30 एकड़ दरअक्षा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 25 एकड़ अब आइए सब sector 11 A Karachi Sindh cooperative housing society को 40 एकड़ अशरफ अली मेमोरियल को 20 एकड़ कराची राजपूत को 20 एकड़ अलामा उस्मानी को 20 एकड़ पाक आर्डिट डिपार्टमेंट को 40 एकड़ प्राचा मल्टी पर्पज को 25 एकड़ शाह हारून को 24 एकड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज को चालीस एकड़ बाद सोसाइटीज जो है कि दो दो सेक्टर में उनको जमीन अलाट हुई है सेक्टर थर्ड तीन ए सियालकोट 25 एकड़ मशरकी को 25 एकड़ आल मेहमान को 15 एकड़ न्यू ये हो गए सब तीन सोसाइटी तेरह आई हैं फिर 15 ए में आ जाइए आल मेहमान वेलफेयर 25 एकड़ न्यू लियारी 25 एकड़ के डी बीस एकड़ मलिक कॉपरेट को 20 एकड़ मर्चेंट नेवी को 50 एकड़ मलिक को 10 एकड़ ये 15 एम होंगे अब 16 ए मलिक कॉपरेटिव को 10 एकड़ गवर्नमेंट टीचर्स को सैंतीस एकड़ केएमसी को 100 एकड़ पाकिस्तान साइंटिस्ट को 40 एकड़ ग्वालियर को 40 एकड़ state bank Pakistan class four को 25 एकड़ पाक आर्टिक एम्प्लाइज को 20 एकड़ मद्रास जमात को 30 एकड़ अब 18 ए कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लाइज को 40 एकड़ पीलीभीत को 25 एकड़ फिर आ जाए उन्नीस ए में करीम भाई को उनतीस जीनताबाद को 30 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्टेट को 30 काठियावाड़ को छत्तीस पाक एयर कुरु को बीस हालार उसके बाद बीस ए में आ जाए हालारी मेमन को पचास एकड़ मुसलमानों ने पंजाब को पच्चीस एकड़ फरीद नियाजी को तीस एकड़ सर सैयद को तीस एकड़ काकान को तीस एकड़ कोकन मुस्लिम को बीस एकड़ उसके बाद इक्कीस A government secondary school teachers 30 एकड़ पीएन सिविलियन को 25 एकड़ गंधारा को 40 एकड़ कच्ची मेमन को 40 एकड़ मखदुमाबाद को 20 एकड़ क्रिसेंट को 12 एकड़ अब आ जाए 24 ए में चलो इंचोली को 12 एकड़ P P C S I R को 30 एकड़ पंजाब कोऑपरेटिव को 25 एकड़ कराची बार को 40 एकड़ पंजाबी सौदागरान को 40 एकड़ उसके बाद 26 M M P I P I C D employees को 40 एकड़ टेलीफोन एम्प्लाइज को 36 एकड़ इनकम टैक्स को 20 एकड़ कुरेशी कोऑपरेटिव को 30 एकड़ सलमान कोऑपरेटिव सोसाइटी को 25 एकड़ जब और उसके बाद सत्ताईस से सत्ताईस एकड़ पी ए इंटाइस को पच्चीस एकड़ computer Sindh A B Sindh को बीस एकड़ पाक एटामिक एनर्जी को पच्चीस एकड़ और गौसिया को तीस एकड़ कराची बाग को बीस एकड़ अब जहां तक तो हमने आपको सत्ताईस से तक बता दिया इसके बाकी चूंकि ये और तफसील है इंशाल्लाह अगली नशिश में मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा ये आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके जो स्कीम थर्टी थ्री में सोसाइटीज़ हैं उनकी क्या पोजीशन है किनको कितनी ज़मीन मिली जब मालूम तो होनी चाहिए ना इन अगली नशीत में तफसीली बात करेंगे असल वरहमल वरक